最高のステージになりそうよろしくね Get ready! o e 私の番ね これが憲法だ Get ready, fire! 幕は上がったばかり Get ready! 私に勝つ気でいらしたの Ready? Yep! Yep! が俺を裏切ったことは一度もない誰にも邪魔はさせない幕は上がったばかり Get ready, f i r くぞはっ困って瞳ご褒美よ Get ready, fight! Ready? Fire!